Kaixo denoi, bueno, hemen nator berriz beste bideo batekin, eh, hasi baino lehen esan behar dizuet, mm, ikusten malin badezue bideoan zehar argitasuna aldatzen dijoala, ba, sentitzen detela, baina, bueno, nik e, argi naturalakin edo kaleko argiakin grabatzen dut, eta nahiko erotuta da bile guzkia goizontan, bale? E, orduan, seguraski igual momentu batzutan hemendikan ikusiko dezue kristan argitasuna datorrela, beste batzutan ilunagoengoa, baina bueno, Hoi da dagona, bestela ez dut grabatuko inoiz bideo hau. Eta ia bastanteko atzerapenakin nijoa ze Durangoko azokan erositako gauzei buruzko unpoltsina da. Hemen aurren daukat jarrita erosideten guztia, eta hoxe, ba, pixkanak esplikatzen jungo naiz, zer erosi E, motz, motz, ze bakoitzak ilustatzen baldin ba naiz, ba oso bide luzea geratuko da. Lehenengo liburua erosi detena da atopia, e, euskeraz sortu dan lehenengo rol jokuaren liburua. Eta, bueno, nahiko goza berezia da, bai da lehenengo urten durangoko azokako sormen irabazizun proiektua da, eta, bueno, bada euskeraz eta euskal herritikan sortutako lehenengo rol jokua, ez da euskeraz existitzen den rol joku bakarra, zelenago ere itzuli dia beste batzuk, baina hau dago da e, Euskal Herri Arraro baten, bale? Ba, Euskal Herri Arraro hortan existitzen dira bos fakzio diferente, fakzio bakoitzak bere zaugarriak dauzka, eta bueno, liburu honek biltzen duna da pixkat, Unibertso guzti horri buruzko informazioa. Eta gero esplikatzen du pixka bat, ba, zer rol joku bat, edo nola jolastu daitekeen atopiara, edo bai esplikazio guzti horiek ematen ditu pixkat, eta unibertsio hori aurkezten digu. Eta beste liburu handia erosi datena izan da berritxarraken berba eta irudia argazki bilduma. Da, e, bueno, ba, eta an zehar, e, ba, despedida tur moduan egin duten ikusi arte jira hori bildu dute argazkitan eta hoxe batera dute bilduma bat arkaitzkan horren hitzekin eta Ibaiarri eta iderriturriagaren argazkiekin. Egia esan berez ez neukan liburu arusteko asmorik. Baino azokan estanea junitzen momentu baten eta hasi nitzan pixkat behidatzen, aber nolakoa zan, eta asko gustatu zitzaiten nola zegoen osatuta, asko gustatu zitzaizkiten argazkik, eta bueno, bairutzen zitzaiten berritxarraken ibilbidearen bukaeran, hau oroitzapen polit bat izan zitekela, eta esan, bueno, bale, erosiko dut, eta etxera. Hoiek izan dira erosi dituten liburuik handinak, gainontzeko guztik tamaina normalagoa dauka. Eh? Bueno, nunbaitetikan hasi behar detenez, aipatuko dizuet lehenengo nori komikia, e, hau da, lehenengo urteko azokan erosi beste komiki baten jarraipena, oso kerrez baldimanago hiru izango dira, nork, nori eta nor, eta komiki hura asko gustatu zitzaiten, hemen daukat, esan bezala aurreko durangoko azokan erosi nun, orduan aurreko durangoko azokako bideon ere aipatuta agertuko da, eta hoxe, ba, urten atera dute nori e, bigarren liburua, eta asko gustatu zitzaiten nork, pila gustatzen zaitze humorerekin idatzita dagon, oso nire estilokoa da, eta orduan, imaginatzen dut, nori ere ala izango dala. Norkeko gaia zan, eh, bueno, Andoni egaina bertsolaria hiltzezun norbaitek bertso saio baten eta asmatu behar zuten ikerketa talde batek asmatu behar zuen abertzen izan zen hiltzailea. Eta kasu hontan nori komikiko gaia da galdera bat, nori saldu diote Euskara batua. Eta hoxe, ba, e, irakurtzeko desiatzen nao, zen nork asko gustatu zitzaiten, oso erres irakurtzen den komiki bat da, eta, eta nik uste ba, laizzer, irakurriko detela. Ez da erosideten komiki bakarra, erosidet baitare Joana Maiz, Jurre Ugarte eta Joseba Larretxearena. E, irakurtzeko gogoa daukatze, bueno, Joseba Larretxea jarraitzen dut Twitterren, eta ba, pixkanaka junda kontatzen ez, ba, nola izan dan komiki egiteko prozesua, orduan kuriosidadea sortu zait, eta horregatikan erosidet. Interesgarria iruditzen zait, eta hau ere irakurtzeko gogoz. Erosideten beste liburu bat, inoren munduan izan da, Asel Luzarragarena. E, hau ere berez etzan nire erosketa planean sartzen, baina, bueno, junitzen estanera aselikaso gitea, izketan jarri eta esan ziten liburu berria aterazula eta hori saltzen aizala, bueno, hori saltzen eta dedikatzen, mentxe daukat nire dedikatoria ere bai. Eta, bueno, esan ziten berez, gazte literatura bezala konsideratua dago la liburua, baina bere ustez, edo zeinek osatzeko moduko liburu bat dala eta nei asko gustatzen zait aselek nola idazten duen bere aurreko lan batzuk asko gustatu zaizkit Eta bueno, ba erosi nion, ba hoxe, aselek nola idazten duen asko gustatzen zait, eta iruditzen zait liburu haue bai, naiz eta gazte literatura izan, ba bueno, nire gazte espirituak asko gozatuko dula. Hiru liburu falta zaizkit komentatzeko, eta esango nuke, hiru liburu hauek, bakoitzak bere erara, gai zailagoak edo gai delikatuagoak tratatzen dituztela. E, liburutako bat da Minan, Ame Txarzaiu Usantia eta Ibrahima Baldek idatzitakoa, eta liburu honek Ibrahima Balderen bizitza kontatzen du. Hemen hasieran dator osondo esplikatuta, liburu hau Ibrahima Baldek idatzi du ahoz eta Ame Txarzaiu Usantiak idatzi du eskuz. Ba hoxe, Ame Txarzaiusek luma jarri du, baina historia Ibrahima Balderena da, e, ginearra, orduan kontatzen du pixkat bere bizitza nola izan den, eta bueno, askotan zenbaki hutsetan gehatzen den pertsonan bizitzak pixka bat ezagutzeko olako liburuak oso interesantek izaten dira. Horren ondon daukat, Samara idatzi duen nik sinisten dizut liburua, e, bueno, bortxak eta kultura eta San Ferminetako kasua da azpitituloa, eta nik uste horrekin oso ondo ulertzen dela zeriburuz buruz Azkenen e, eh, Samara Belte kazetaria da eta egiten duna da pixkat ba, San Ferminetako bortxak kasuan inguru egondan kronika eta komunikabide nola landu duten eta bueno, pixkat horren inguruko guztia aztertzen du, ez? E, men azalpenaren bukaeran jartzen du, liburu honen helburua da bortxaketaren kultura deitzen zaion hori aletzea, ulertzea eta destifratzea, hain zuzen ere kultura hori aldatzeko oso interesante iruditzen zait, ba, inbesteko esposizio mediatikoa eta inbesteko zurrumiloa sortu duten kasuekin, ba, olako azterketa bat egitea eta ikustea benetan zerratera ezakegun hortik, nola landu dian gauzak, zer ikasi behar dan, eta bueno, gogo onde, gogo asko daukat samarak idatzitako hau irakurtzeko. Eta liburuekin bukatzeko daukat azkeneko hau, gala tenen arten finena, gorka egia arregik idatzitakoa, izena du ekologista naiz, baina Eta, bueno, azpititulu bezala dauka, kontsumo jasangarrirako oinarrizko gida praktikoa. Eta, hoxe da, dana, bai, e, almenatzen galdera bat planteatzen dio irakurleari, azkenen bere buruari ere gorkak egiten dion galdera da, nire eguneroko kontsumoa ingurumenaren aldekoa alda. Eta da, bueno, nik uste eta interesgarria dela, ba, ba ingurumena eta ekologia eta kanbio klimatikoa eta protestak eta gauza guzti horiek egunerokotasunean agotan dauzkagunen, ba gure buruaren analiz txiki, analizi txiki bat ere egitea, beti ere lasaitasunetik eta gehiegi e, obsesionatu gabe, konstiente izan da gu individu bezala zer gehan, ze botera daukagun, ze aukera daukagun, Ba, bueno, txiki bat egiteak gure jarrera nolakoa da, eta bueno, ba, kontsumoa, egiten dugun kontsumo hori modu jasangarriago baten egiteko gida praktiko bat. Interesantea dala iruditzen zait, ez dut datu hau baina bueno, esango dizuet. Hauek dia azokan erosi dituten liburuk eta hortaz aparte erosi dut baitare beste gauzatxo bat, dala hau, Atom of the trilogiaren bilduma, ze ematen dut DVD bat dala, baina ez da DVD bat, USB formatun dator, bai, hemen datoz, ba, Town of the Dead e, trilogiako hiru pelikulak, eta uste dut beste gauzatxoren bat ere, baietz, ba, soinu banda, e, eh, bideojokoaz, ze napardezen bideojoko bat ere atera zuten, grillos nabajerosek egindakoa, eta hoxe, bueno, hitz egin izan dut trilogia honi buruz, eta batez ere Town of the Dead pelikulari buruz hitz egin aurreko bideo baten, e, mendikan utziko dizuen lotura ikusi nahi balin Esan izuen pila bat gustatu zitzaitela eta oso oso proiektu interesantea iritu zitzaitela trilogia osoarena. Eta orduan, bueno, naiz eta ikusita dauzkaten eta seguruenik YouTubeen ere egongo dian pelikulako osorik, bairu zait proiektua eta proiektua egin duen jendea apoiatzeko ba, besteko modu hona dala bateratzen dutenean olako zerbait erostea. Eta bueno, horregatik erosidet, eta parte ba, USBa oso politia dalako. Bosten da oso guapoa da. Hontaz aparte ere, Durangoko azokan beste gauza asko ere egoten dira, beste kultur eskaintza asko ere egoten dira, eta bueno, ba, pentsatu dut hoiek ere, edo ikusi dituten hoiek ere, aipatzea interesantea izan zitekela bideo hontan. Hoietako bat izan da, haotxenean gunean egontzan kontzertutxo bat, ez dut gogoratzen taldearen izena, irakurri behar dut, aizkorak zorroztu andemia walantz band, bale? gogoratzeko modun. E, eh, junitzen ikustea, ba, esate izbeto, gehi minutu txola izan zian, baina pila bat gustatu zitzaiten beraien estiloa, eta kontzertu oso bat ikusteko gogokin geratu nintzen. Orduan, bueno, norbaitei izenak, e, izena ezaguna egiten baldin bazaio, edo ikusten baldin ez zuen ingurun jotzen dutela, nik gomendatzen dizuet, pixkat kuskusiatzea eta ikustea. Hortaz aparte, beste kontzertu baten ere izan itzan, hau ja, plateruenan, zetaken kontzertua, eta area juteko gogo handian neukan, ze oain arte atera dituzen abestiak, orain arte egin duten musika, asko gustatu zait, orduan, ba, kuriositatean neukan, kontzertua bean nola izango zen ikusteko. Eta esan behar dut, em, erdibideen gelditu nitzala, bai, osa, zati batzuk asko gustatu zitzaizkiten, baina beste batzutan, kontzertutik ateratzen nintzen, bai, ez nindunen gantxatzen. Eh, bueno, peio reparaz da abeslaria eta beak esantzun e, eh, konzertun bertan haotxetik anetzekola oso ondo, ba, bueno, durankoko azoka traketeo handia dalako, Eta gero beste arazo bat, izan daiteke lan ikuste, da nik bat iruro gehi neurtzen dutela, orduan estenarioa eta eszenarioan gertatzen zen guztia nik ez duen ondo ikusten. Eta kontzertuak nire ustez behintzat parte handi badauka performantza, bai orduan Ez bali ba, nire izan zen ez nula dena ondo ikusi eta horregatikan momentu batzutan kontzertutikan ateratzen ditzala. Ba hori eta beste kontu batzuen gatik geratu nintzen gogokin kontzertu bat pulamentuz ikusteko. Orduan, 2008ako iragarri dute egin bar dituztela kontzertu batzuk hiriburutan eta, bueno, hiriburutan ez hainbat lekutan, donostira ere badatoz, eta asmoa dukat donostin ikusteko, eta ber, ja, dena ondo ikusita, zehi zaiten. Eta ja, errepasoarekin guztiz bukatzeko, eh, junginan ikustea baitare dokumental bat. Ez, eskerrik asko, Gladysen lehioa. Dokumental honek kontatzen du, irurogeita mar eta larogei garren amarkadan, Euskal Herrin, zentral nuklearren aurka egontzan, mugimendu osoa, eta hartzen du, figura zentral bezala, Gladys del Estal. Ba, Guardia Zibilak e, protesta baten hiltzun neska bat, emakume bat, Eta bueno, figura hori hartzen du esan bezala abia puntu bezala, baino dokumentala kontatzen du ba, borroka guzti hori, nuklearren aurkako borroka guzti hori. Nei asko gustatu zitzaiten, oso interesgarria iruditu zitzaiten, gaina iruditzen zait importantea dela borroka hauek eta Euskal Herriak e, olako zentral nuklearren eta olako energia ereduen inguruan izan duen borroka ezagutzea importantea dara eritzen zait, ba, ulertzeko ere orain ze puntutan gauden, eta gaur egun egiten dian beste borroka askori ere perspektiba emateko. Esan bezala nahi asko gustatu zitzaiten, oso kerrezpaldimanago, oain emanaldiak egingo dituzte hainbat lekutan, hemen utziko dizuet deskribapen kajan, utziko dizuet webgune bat informazio guztiarekin, eta tokatzen baldin zaizue zuen etxetik gertu edo bizizaten lekutik gertu emanaldiren bat, ni gomendatzen dizuet ikustera jutea, eta gero edo, eh, zuen herrian antolatu nahi baldin badezue baten bat, imaginatzen dut, beraiei esan ezkeo, oso gustoa, jungo diala. Eta listo, hau da Durangoko azoka 2019ko nere unpoltxina, nere repasoa eta eta listo, baina eh, hau dena irakurtzea tokatzen da. Askotan hori izaten da faiatzen dan partea, egia salden gortetikan urtetikan ere badauzkat batzuk oraindik irakurri ez ditutenak, baina bueno, hori ja beste arazo bat da. Eta hoixe dena gaurkoz. Eskerrik asko bideo ikusteagatik eta hurrengora arte. Aio.